मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज छोटा सा आइलैंड है सेकेंड मंजिली पे पहुंच सकते हैं राइट साइड सब निकला आया अभी निकलने वाले हैं यार बारिश भी ख़त्म हो गया अभी जा रहा हूँ सिक्कों पे हम लोग पहुँच चुका है जयपुर प्रीस के पास बारिश होने से देखने से कितना सुंदर लगता है ब्रिज ये जयपुर ब्रिज पे निकल चुका हूँ हम लोग अभी थोड़ी दूर में पहुँचने वाले हैं मौसम देख के तो बारिश देने का अभी मन अरे क्या ही बोलो भाई साहब बारिश तो दे दिया है क्या क्या मज़ा लग रहा है बारिश पी के यहाँ से तेजपुर भी जा सकता है गुवाहाटी भी जा सकता है नौगांव भी जा रास्ता एक रीजन हुआ वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा पानी हो गया इसलिए जा नहीं सकता मेरा बाइक भी कितना शांति से बैठ रहा है यार फिलहाल मैं वापस जा रहा हूँ अभी घर पे ऐसा हुआ आज पानी भी ज़्यादा हो रहा है मेरे को डर लग रहा है इसलिए नहीं नहीं जा सकता वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना please thank you for watching video